Hello, what's up mga teacheries? Kasama ako, si Ate Crisel, wala si Binet Allowed, ako po. Uh, Nag-video ay si Aliyah. Let's start! Pagbubuhan challenge. Sino ang mas bobo? Magtatanong ng question si Aliyah. Let's start. Let's start! Pagbubuhan challenge. Ate Crisel! <laughs> Ito, arena. Wait lang. Ganun pa dito natira? Para bukas, mga challenge. Mag-request kayo. Wait lang. First question, Aliyah. Dito <laughs> po. Te, First question, sino pumatay kayo sa Rizal? Mga... <laughs> mga... Mga Kastila. Oo, mga Kastila. <laughs> number 2. Sino ang ika 15 na pangulo? Si Binigno. Ino ba na? Binigno. Ino. random. Binigno Aquino. Uy, random, may random. <laughs> number, ay, question number 3. Sino baboy anak ni President Duterte? Sara! Sara! Sara! Ay! Anak! Sara Duterte! Wait! <laughs> <laughs> LT naman. Fourth. Again, <laughs> number four. Anong gulay ang pwede isahog sa adobo? Naku po. <laughs> gulay. Gulay. Gulay, gulay. Patatas. Patatas. Uy, gabutang mo na kumamang patatas. Wait lang. Wala, gabutan ako. One, two, three, four, five, Port, port na, Bakit po ang pulis o sundalo sa teleserye po ay huli na dumadating pag may bakbaka na? Para intense. <laughs> One, four, Allows. three, ah, two, one. Question number five. Ah. Anong oras ginawa ang orasan? <laughs> Naku po! 12 <laughs> a.m. Nasi! <laughs> Wala! Mala, baby! Kamdua! Uy, tayong dalawa! <laughs> Uy! Ito number 6! Ilan ang box sa larong Sudoku? Ah, ano? Ilang... Sa to? Ilang box sa larong Sudoku? Lima! Dili! Sila! Naku po! Ten! Dili! 1, 5, Hola pa! Wait lang. 24. 24. <laughs> Ay, chay. Wait lang. ah, <laughs> ano ko po? Oy, wag! Question number 6. 6. Sino ang nagtatag ng kalayaan? Si... Si Emilio Ginaldo? Seryoso. <laughs> Yoy! Emilio? Ay, wala. Tayong dalawa. Pauna. Sige. Ikaw. Ikaw. Seven! Sino ang, sino ang cute? Ako! Hindi. Yako cute. Eight. Ay, malapit na yan. Matapos. LT na ko po. Sino ang unang pangulo? Si, si Miguel Ronaldo. Oo, <laughs> ah, tama. Mm, Bart! <laughs> Wait lang! <laughs> Bakit? Nine! Nine. Lang. Wait lang. Wait lang daw. Empty naman. Uy, wala daw kay Kencha. Wala! Bakit daw Lemon Square ang pangalan sa Lemon Square kung bilog naman ito? <laughs> Bakit no? <laughs> Five! Four! Bilog Three! Bilog! <laughs> Ate, sorry! Naku po! Hindi ko to alam. Ano yun? Nel. Nga, mag-search sa ako sa YouTube. Wala! na na. La, sorry, last question. Oh, ay. Ay, alis ka. Last question. Bakit marupok si Gwen? <laughs> Kasi madami siyang jowa. Oo! <laughs>